Salut tout le monde, vidéo. Ah, ça fait du bien. Tout d'abord, aujourd'hui, 1, 2, 3. Bon, ok. On va. <clears throat> Je vais vous montrer tout les que j'ai acheté. Ça fait longtemps. Ouais, un tout. Mais bon, tu comprends quoi. D'abord, il y a. Balarge <clears throat> B4, des gens Shock. Il est beau, hein Hurrah Attends, là, un truc que j'ai testé. Juste un truc. Un truc, j'arrive. on voit rien. Hein? On voyait rien. C'est aussi ça comme ça, mais... Faudrait que... Hmm, enfin, c'est genre... Car, la c'est pas grave. Là aussi, ce balard là, il est pas fort, hein les, comme on dit, claquer au sol. Aussi, Ice C'est une toupie de type attaque comme Balard, oui. Mhm. Ils sont bons, hein. Il y a les plus forts d'entre eux. Ah. C'est pas... C'est Balard. Hein. Mais bref. Il aussi G4. Ah, G4. Euh. Attendez, j'arrive, voyez g 4. J'arrive. J'arrive. J'arrive. J'arrive. C'est G4. Attendez, attendez. Regardez-moi bien. J'ai G4. G5. Chah, même si se ressemble. Regardez. fais ça. comme ça là. Ah, c'est ça là. C'est ça là. Bref, aussi, le meilleur, c'est là aussi Astro, euh, <coughs> Irus, Iros, Irus, c'est son Airus, peu importe. De toute façon, Airus, c'est une toupie. Le ouf, il attaque, mouillé, en endurance, elle fait mieux Mais celui, c'est une défense, ouais. Bon, là aussi, et là aussi, Abyss Devolos. Mais en fait, tout le monde, dites-moi en commentaire si vous trouvez que Abyss ressemble à Iris. vous dites non, j'arrive, joue, boxer. <laughs> Aussi, ouais, W5, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Et aussi, Wyvern, WD. Ah c'est comme ça. chat, uh-huh. Bon, toi tu restes là. Au comme, pas comme ça, personne n'a vu qu'est-ce que j'ai fait. Mais aussi, Brave Rock Tavor, il a changé, oui. Il a déjà réussi à exploser. Lui. Non, lui, lui, lui. Et les toupies les plus nuls. La toupie la plus nulle devenue la toupie la plus forte. Voilà. Je dis pas voilà. Je suis pas un arabe. Désolé. Désolé pour euh, les gens qui sont arabes, mais sérieux, c'est pas un arabe. Bref, euh, j'ai pris ça, juste pour faire tenir. Je vais mettre pause. Bon les gens, on est de retour. J'ai réussi. J'ai réussi. J'ai réussi. Voyez les gars. Ah si c'était pas un ordi portable, j'aurais rien fait. Ça n'a pas marché. Voilà. Bref. Regardez bien. Valé lui c'est Venom. <clears throat> The Venom, désolé, je veux dire euh, Abyss des Volos. hyper vitesse. Bim, bim, voyez, rotation gauche, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Et un problème. Il aussi euh, le brave, le brave, le brave Rotavor. voyez, lui, il tombe bien, il tombe bien, il tombe bien. Mais il a changé, oui. Vous n'avez pas remarqué encore. C'est lui, là. Lui, là. C'est un ouf. C'est un ouf, il vous Quoi C'est la première fois que je vois prendre le centre. Voilà. Voilà. Désolé, hein. Mais en fait, ça change rien. C'est Wi-Fi W5. Donc, euh, c'est Wi-Fi quoi. <laughs> Et aussi, Aestro astro, astro, astro. Attends, c'est quoi lui Non, peu importe, on s'en fout. Bref, après on va faire un, petit combat là. Un petit combat là. Là on va le mettre en hyper. Attends. Vitesse. Voyez là. Oui c'est le maître du centre. Bref. Mais aussi, j'ai 4. g 4. g 4. Les gens. Oh, oh. Demain. Non, je sais pas. Ok. Euh, euh, la semaine prochaine ou dans. ou jour. Ouais. Oh, j'ai déballé des trucs devant vos faces. Vous allez aimer. Ce sera des arènes et des toupies. Voilà. Ouais, ouais. C'est ça, je vous préviens. Et j'espère que vous pas enlever ça. Hein, parce que j'ai envie d'avoir les jeunes Poison. En plus, vous allez vous amuser. Regardez, tu vois, il est calme. Hein. il est calme. Ça, c'est un peu calme. Hein. je ne pas un peu calme. On va être ces ballards Voilà, lui, c'est... Bon, là, cette fois-là, on a fini de nous amuser, là. Oh Là, on va faire Abyss. Tout le monde va rire. Hyper... J'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Ouais, ouais. J'ai rien fait. C'est lui ouf, hein Non, mais j'ai rien fait, j'ai rien fait. Oh, j'ai rien fait. Ah Mais Bravo. On est pourri. Bon, Abyss. Abyss de Volos. On va affronter Astro. Il va le massacrer Vous allez rien comprendre. En vrai, j'ai pas lancé fort. Voilà. Tout le monde va dire Eh mais t'es nul, c'est poussé Regarde Avant, ok. Et attendez, attendez, attendez, attendez. parce que les pas c'est force. Après, comme ça, vous allez pas dire Ah, c'est nul, c'est pas poussé. J'ai fait j'ai dit, j'avais pas poussé fort. Re. Ah. Ah. Ok. Voilà. Vous voyez là Je vais propulsé. C'est ce que lui ça où je attaquer fort. Mais, mais... Voilà Je t'ai dit que ça allait propulser. C'est lui. J'ai fait exprès de propulser lentement. J'espère qu'il a eu un chaos dis, pour vous. Hein. Après, il va m'insulter. Ah, vas-y là. ip Brave Octavor contre Abyss, le roi des... Oh, après, je vous prouver qu'il a changé. Hein. Parce qu'Octavor, on va jamais gagner. Bon, on va aller, Abyss. Bon, maintenant, les gens, on va faire un petit tournoi. J'arrive J'arrive. Ah. j'ai eu 4 rotations gauche. 4 Bon, vous êtes prêts, là On va dire Salamander J'ai changé de pointe, hein Je l'ai claqué. Peut-être que vous voyez pas la pointe. normal. Ah Allez tout le monde a vu, tout le monde a vu, tout le monde a vu. Et là, il n'y a pas beaucoup de vitesse. 1, hein? 2, hyper vitesse. C'est 3 points. J'ai rien dit. Ouais, bon. Il a gagné, bah. abyss, abyss, abyss. Oh. Par chaos explosif. Donc, c'est-à-dire que Abyss dit il participe. En fait, j'ai choisi le combat au hasard. Ouais, sûr. J'ai oublié. Ouais, J'ai pas encore compté, j'ai enlevé combien, mais bon, c'est pas grave. Hein. on va une fille. T'as 4 On a seulement 24, hein. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, là, on va faire Brave contre Rocta Brave Rotavor contre Roctavor. Allez, tout on va dire. Ah, mais sérieux Bon. Voilà, c'est Brave, il va gagner. Voilà, c'est Brave. Oh Calme-toi, oh En plus, les canton de Burst. Il m'énerve, il m'énerve. Il a changé. Il a changé. Il a changé. Ouh oh Et voilà, et dans les bains, ce qui gagné, c'est Brave. J'ai dit que Brave allait gagner. il l'ai dit. Je vous l'ai dit. Allez, écoute. Bref. Oh, oh, oh Oh Bravo c'est ça, Voilà, il a perdu. Voilà, voilà. il est nul. Bon, en fait, c'est Wild qui y Iron, donc euh, c'est sûr que le plus grand va plus gagner, là. C'est ça, là Je sais pas lequel choisir. Bon, on faire Carbius contre Achilles. C'est certain, je vous dis bien, que Achilles perd. Là, je vous dire, parce qu'il n'a pas les élastiques. Il n'a pas. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit l'a perdu. Direct. Une attaque est suffisante. J'aime pas encore désactiver les surboulins. Regardez. 3, 2. J'ai vu. J'ai vu. la pointe là. Elle casse tout. Bon, bravo, hein. Et c'est fini. What Non, non, non, j'enregistre, non ça à terre. La Bam Vas-y, Bon, bref. Voilà. C'est lui qui a plus d'endurance. Hein. On a dit, hein. hyper vitesse. C'est la première fois que je suis en tournant devant vous, je sais qu'il a d'autres vidéos, mais avec j'ai là. Waouh Mais bref, hein. Ballard à un point. Hyper vitesse. Oh Voilà, là, calme toi Hein. Il t'a juste cassé les dents, là. Il t'a pas... Et bim, lui à la place. Parce que... Et calme-toi aussi, hein. Ah, Ice Troll, là. Oh Oh Regardez les gens, vous avez vu Comment il est, méchant Comment il est méchant Donc cette vidéo, tout le sait que en première et toutes les vidéos que je ferai seront tous en première. ha Sauf la vidéo euh, les gens, les gens, les gens. S'il vous plaît, me regarde. C'est qu'on est 11, peut-être, à ah, 13. Mais s'il vous plaît, je voulais partager parce que c'est frustrant. Parce que la personne, la personne. Comme ça, vous regardez, vous abonnez, partagez. Euh, aussi, euh, parce que tu vois quoi. attendez, attendez, attendez. Tu vois. que oh, j'ai assez d'abonnés bien faire ça pour vous, là. La vidéo, parce que vous voyez les arrêts que j'ai à voir, je vais faire en l e, en live. D'accord Donc, s'il vous abonnez-vous. Je répète, abonnez-vous. Bon, la il a perdu 4 à 2. Bon, moi, c'est pas une défaite écrasante, hein, comme les autres. 1, 2. Bref je vais faire les combos au hasard. Vas-y, choisis, choisis. Je prends Odax contre Zert. Hyper vitesse Iron Xert, hyper vitesse. Aïe, aïe, aïe, aïe. Oh, waouh, waouh, ça fait mal, hein ah, désolé à Odax. Hein. Désolé, mais fallait perdre. Hein. Et, Eh, et, et, et c'est un point. C'est fou, quoi, le Hyper vitesse Les gens, allez sur euh, liste euh, mêlée de scanning. Oh, on dirait Michel Campé. ficou mais legal. D'où on t'a voir Rien, rien, rien, rien, rien. J'ai pas dit. On va faire du open dust contre euh, Irus. Irus. Irus. Ouh, un tabouille, un tabouille, un tabouille. Au, au, au, au, au, au, au, au. Bon, la défaite est basilisée, mais bon, hein, ça ne pas. Bon, bravo. Arus à un point. Arus à un point. Non, il deux, pas à 1 ça, sera serré ou c'est quoi hmm. Non, il va essayer de descendre. T'as pas honte pas respecté. Pas respecté. Il manque de respect. Le manque de respect. En plus, la, la fait le coup de la flèche, voilà. Oh. Hein, toi Oh Restez debout, là. Vos têtes, on sera à bois. Faites en bois. Voilà. Ogre au quatre Vies de Deux à zéro, deux à zéro. Maintenant, elle va plus sentir les attaques arriver. Elle va plus sentir les attaques sortir, sortir d'un côté. Mais en fait, <laughs> c'est le décaliste. Ils ah, hein. on va faire ça. Parce que... Wouhou Kraken contre Ogre au 5. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Combien ça fait 2-0 hein Pas En plus, ils ont acheté au même endroit, ils ont pas honte. Bon. 4-0 là. Bon pas étonnant. Gazus. Euh... Oh 2-0-1 Lui, sorcière, ça chauffe, hein. Waouh D'habitude, bah, jamais eu 0 points, hein. 3 0, t'as pas à montre Ce battle entre ce battle point pour euh, dra Drago. Bon, parfait, bon. 2, 1, 2, 0. Oh, il va se remettre en balle. Il va se remettre en balle. Destruction rock. Ou dragon. Bon, voilà, c'est bon, c'est réglé. J'ai rien fait. Hein. J'ai rien fait, juste ça là. Bon. Tu sais, je suis pas dans tes y Y'a quoi Y'a quoi Y'a quoi Y'a quoi Y'a quoi Hein Et deux. Ah, Son premier. Hein. Walila. Walila. Vous voyez bien. Hein. Vous avez bien vu que Emac on le perdre. Parce que c'est la nuit. fait. Bon, on va compter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Je suis sûr 26. On dire que quelle toupie c'est lissé à chaque fois là. Bah, comme c'est mon préféré. Abyss des volos. ce que lui c'est pas un faible, c'est pas faible. Non, non, non hasard Monsieur. Monsieur. Monsieur. Monsieur. Ah, Airbus. Kerbus Kerbus Oh Oh Il s'est fait mettre à terre. Parce qu'avant, ils n'aiment pas mettre à terre, hein, par Airbus. Ah hein. Parce qu'il a pas de side dessus là. Bon, je pense que c'est une qualité là. Oh, si Carbus essaierait rester. Si les deux préparer encore un jeu. Regardez à 0. Oh, vous avez vu comment il s'est fait Il s'est enlevé lui-même de l'arène Désolé, c'est ce que c'est. J'ai rien fait. Oh, 5 minutes gagné, lui Là, c'est brave. Contre... Euh, oh, aïe Aïe Voilà, voilà. Et en fait, et la différence, hein Sinon, il aurait explosé. Voilà. Il aurait explosé. 2-0 Vous avez vu Bref, faut savoir, avant, on s'était normal, la à à là, 2-0, 2, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2 points, déjà, l'autre, pas capable. Et en plus, vous avez vu, hein Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. C'est plus nul. C'est plus nul. Casse-toi. <clears throat> Vous allez où Vous allez où <laughs> Là, on va faire un contre un boy. O Gargoyle, 4 Mais ben, yo, la gargoyle juste, juste, K5. Ne bouge pas. Craquette K5. Euh a pas là. Hein. Les combats durent longtemps là. Plastique contre plastique. y en a mal là. Hein. Là, c'est 2 à 2. Non, non, non. Non, oh, non, vous, Si ça est ça, j'avais moi, c'est en train de, de fatiguer. 2, 4, 6. Il faut le disqualifier. Il faut le disqualifier. Hein Parce qu'il triche. Il triche. S'il vous Là boîte, là boîte, là boîte. S'il te plaît. Vas-y là. C'est ma faute hein. Fais pas effet boomerang. Merci. Et ensuite... Bon, euh, tout le monde a vu, c'est lui qui a, qui a perdu premier. Puis ça, c'est le dernier combat pour Astro, parce c'est celui qui a perdu. Bref. Là, ils sont 5. Là, ils n'ont plus que eux. Oui, oui, Ok. Ouais. Euh, je sais pas, je sais pas. On va dire... Euh, encore. Euh, lui, on va dire lui, on va dire lui. Je, vais dire, hein. Donc, vous savez pas, moi, je pas regardé. vous savez, moi, je pas regardé. Aux 40 minutes. je pense que 40 minutes, c'est ma faute. Hein. C'est à cause de, de, de, de, de, de, lui et lui. Le imbécile. Et de l'autre ici là-bas. Yop volleyball. C'est Bon. Toi, tu vas affronter lui. Toi, tu vas affronter lui. Non. Lui. Toi, lui. Bon, voilà, ça c'est réglé. Mais en vrai, on va commencer par euh, Brave. il du la hante シーツで j'ai pas fait encore ça, Ah, vas-y. C'est avec lui que j'étais le plus calme. Avec lui. Lui. Donc arrête. Hop ah, t'as fait exprès. Ah là Waouh Kerbus. Au 40 minutes. Les vidéos sont toujours longues. Mais c'est quoi Yo. Yop. Yop, yop, yop, yop. Qui veut Yop. Ça a perdu, ça a perdu. Hein. rien. Dernier battle. Dernier battle. J'ai pas les car. Final. Ah, C'est trop drôle. Bref. <clears throat> là, là. Oh mon Surprise, hein? Hurrah! Surprise, hein? Hurrah! Entre surprise, surprises là. Hein. Bon, maintenant le combat sera entre Abyss et lui. Abyss et lui. En vrai, les deux sont forts. Hein voilà, je vais craquer le lanceur juste parce que je voulais craquer. Non, non, non, non. C'est deux rotations gauche. C'est quoi C'est deux rotations gauche. Donc là, lui, on sait qu'il a beaucoup d'endurance, mais lui, en fait, c'est deux rotations gauche. Donc, juste pour être un peu. Parce que. Euh, faire un peu juste. Mais j'ai fait un truc. J'ai une poète de type attaque La personne va rien dire. Parce que les deux euh, sont de la même force. Égale. type attaque euh, C'est choc. Aïe. Facile à exploser. Voilà ce que j'ai envie qu'il participe. yay. Different ça se fait Et non Mais t'es pourri Bon, au moins, Kraken, toi, me déçois pas, me déçois pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Si Kraken te déçoit, t'es mort. La violence, la violence. Ouais, eh Ben, si c'est Kraken qui perd, n'utilise pas de ça. Hein. Pour euh, l'autre. Oh, lui aussi va exploser. Oh my. Waouh Ça fait mal, hein Ouais, bon, je dis, c'est pas de lanceur. Bon, bravo 3. Non, 3, 3, 3, 0. 3, 0. Pas 3, 3. 3, 3, 0. ça que j'ai dit. Bon, ok. le on va dire, hé, eh, pourquoi tu dis pas danser Ça, ça sert. T'as vu à quel moment, quelle heure qu'il joue Et là, soit j'ai pas envie qu'il fasse ça et qu'il gagne. Bon. C'est pas non ça. Et 0. Après, je vous montrerai après pourquoi j'ai dit maman. Maman, il pour qu'il gagne. Mon rêve. Deux à un Et tout le monde a vu Tout le monde a vu oh le champion est révélé c'est du lent décès Bravo Regardez, Il est en pièce. Bon, je vu, mais je vais vous montrer. Plus clair, avec les deux autres toupies à son gauche, et celui qui m'a déçu aussi. Et lui qui m'a déçu, il est là. J'ai dit, après, regardez, regardez bien. Pas mal, hein Voilà, voilà. Voilà, casser le bec. J'ai pas vu, mais bon, vous avez vu, il s'est fait casser les dents. Mais dis donc, je l'ai cassé les dents. Il spin still ça, Ben dis donc, je veux les gens les gens les gens les Trop bien cette vidéo, j'ai adoré la faire avec vous. De vrai, c'est génial. C'était génial de faire cette vidéo. Euh, je suis très content d'avoir fait cette vidéo avec vous. C'était vraiment amusant, amusant, amusant, mané. Mes amis. Les amis, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Oui. je vous dis si que du jour où je retrouverai toutes mes toupies. On va bien s'amuser. <laughs> Amusons-nous. <laughs> Et d'abord, on va encore vous montrer le champion qui a gagné le tournoi de toutes les toupies que j'ai aujourd'hui devant vos faces, devant vos dents, devant vos, vos, vos, vos, vos vies. Mais il est où ce champion il est où Il est où Il est où champion Il est où Il est où Il est où Il il est il au revoir Attends. Tu, tu, ouais, tu, de... Gracias. le meilleur de tous. Bon, au revoir et à bientôt. Hurrah On se revoit bientôt, hein Hurrah Ça là. Bon, bye les amis